ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यार दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा तब कहते हैं जब हम जैसा सोचते हैं अगर वैसा होता है तो हम उसे अच्छा कहते हैं जब हमारे पास ना ही ज़्यादा दुख हो और ना ही ज़्यादा सुख हो तो हम उसको बैलेंस्ड लाइफ कहते हैं पर क्या आपने कभी ये गौर किया है कि मेराकल तभी हुआ है जब कोई एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो और दूसरा चीज़ बहुत ही कम हो दोस्तों ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने लाइफ को बैलेंस्ड चाहते हैं या फिर आप अपने लाइफ में मिराकल चाहते हैं अगर बैलेंस चाहते हैं तो आप जैसा सोचते हैं वैसा होना चाहिए और अगर वैसा नहीं है तो फिर आप ये सोचिए कि आपके लाइफ में कुछ मिराकल होने वाली है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना थैंक यू